27 сентября 2017 года. Время 2 часа дня. Температура в городе Ленске около 0 градусов. Идет снег. С вами Елена Валикжанина. Проект «Я красавчик».